فيلي قلبي أجلولي جلبان بمالي أجلولي പെരുമാലേ දෙන්නේ ඈ සිත පුංචි රිදවන්නේ සිතෙහිතියේ ඉඩ දෙන්න බැරිදෝලී පන්තියේ කිරිසිතුසේ ඇඳි ඇගෙලෝලේ ගෙල්ල බැඳි මාලේ ඇගෙනෙතු දැලී පිය කරුලී බැඳි මාලේ